ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਸਮਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ